will do. instrument, la gorge est du volcan, le corps orgue plus qu'un volcan, le corps orgue plus qu'un instrument. Oh, ouais, la gorge du volcan. Qu'un instrument, la gorge et du volcan, le corps orgue plus qu'un instrument. La gorge, je danse, plus <laughs>